En esta casa nací. Aquí está mi historia. Estoy muy contenta de saber mi pasado, pero todo esto es muy fuerte. Soy Sol ¿Me vas a echar de la casa? ¿Me vas a quedar con mi cuerpo también? ¿Qué vas a hacer ahora que sos la dueña de todo? Yo sé reconocer el verdadero talento. Es muy simple. Con el corazón no se gana. Acá las cosas van a cambiar y mucho. Espero que se vayan haciendo la idea. En esta pista ya no hay lugar para luces. Llegaste a mi vida como un huracán. Revolucionaste todo. Eres Luna brillas como el sol. <laughs> Luna, ¿por qué late tan fuerte tu corazón? ¿Te da miedo aceptar que te pasan cosas con alguien como yo? Sharon Benson ya no existe. Hoy empieza mi venganza.